Pinaka-unforgettable ko eh, may pina-blind date sila sa akin. Jazz. Hi mga Jazzsters! Welcome back to another vlog. Wow, <laughs> nakapag-intro sila. So, ngayon, papunta ako sa bahay ng aking mga best friends, si Leo at si Kring. Si Leo ay kasama ko, bumibili siya ng gamot ngayon, samahan nyo kami. Mag-aalaga ako ng baby. First time ko makikita yung baby nila, si Aya. At mag-overnight ako sa kanila. At magkakaroon tayo ng challenge. Ako ay magiging mommy for a day challenge. Wow! uh, sobrang excited ako kasi ang tagal ko silang hindi nakita. Kanina pa kaming nagkasama ni Leo. Ako'y sinamahan ko sa mga tatay errands niya. At yes, sobrang excited makita ang baby nila. At ayun, a day in a life. So, samahan nyo kami. So excited. And keep safe pa rin. Ang daming rules ni baby. Mamaya ay i-instruct tayo ni Kring kung anong mga dapat at hindi dapat sa pag-aalaga. <laughs> So excited! And yes, let's go! We are here at Benjamin's residence and Dulay residence. Nasa binubuksan po nila yon. Dami namin chika kaya hindi ako nakapag-video. Cashing up. So excited. Ito na, papasok na tayo. Makikita natin ang baby nating aalagaan. Char! Kung ipapahamak sa akin, ni Kring. Hi, Aya! Ito na. Ito na, lumabas ka na sa mga adjusters. Oh, no! Tapos ako puro tinapis. Hi, Aya! Ba't ka gising? Naantok mo. Ang ganda eh. mo naman. Sino kamukha mo? Hi, baby! Mama! Cute Mama? Eh. Hi! Hi! Hi mga Justas, ito na pong aking baby walk. Ala, natingin siya, be. Oo. Hiya! Alam Hi, yung Aya. cellphone, alam niya yung TV. Mag-hi mag ka kay Leon. Hi, Leon! Hi, baby Leon! Ito na si Aya. Ala, labi natingin! ah! <laughs> Huwag nang sabihin, sino to? May ibang tao. Hi, baby! Hi! Wala, mauubos atang memory ko din eh. Hoy! Hoy! Aya! Alam, di naman. Meron pang paribo na gano'n. Oo, syempre na. Sabi mo, sabi ko, gusto ko magpa-test. Pero kasi si Nas Cathy, kasi Chris, kung minadalo sa kanila, magpapatest. Ay, ala, ala. Magpapatest. Hoy. Naiiyak ako, oo eh. Naiiyak ako. Kaya. Ayun na, kamukha mo natin. Mukha mo na. Nakita ko na kami honey kaya ligo ka na para abutan mong mabubuhat mo. Kasi mamaya anak na yan. Ligo muna po ako mga adjusters para give na give na tayo kay Aya. <laughs> Yes, happy fiesta mga adjusters. <laughs> Nakaligo na ako. Pwede ko na siyang hawakan. Ay, ay, Tutulog na kasi. Inom na. Ah, ano na naman? May gusto kong may... Nakakaugog po. May support. Hindi ko makita ang mukha. Yun! Hi, baby! Kakulay mo ang aking mask. But Lenny Lee, Charping. Sumisimangot <laughs> na. Sabi niya malambot parang si Mami. Ah, oo, hindi naman daw nagkaiba. <laughs> Oo. Sabi niya, ay, same, same. Hi, <laughs> baby. Magiging brother ka din. Ala, magiging brother iyan. Ha? Hello, lovey. Ito, magiging artista at maanap tumingin sa camera. Oh, Aya, aya, baby. Aya, baby. Ayan na. Tumitingin sa ano salamin yan. Nagtatabsak na. Tumitingin. Ah, ah Ay, inaantok na yan. Ah, ah. Tutulog na. ata ang baby. Hindi pa patulog. Okay, next task. Patutulogin na. Huwag pakisali. Patutulogin na po natin si baby Aya at inaantok na po siya. Paano? Paano patutulogin? Nakakadumi din tayo. <laughs> baby wala kang susupsupin dito. Twinkle, twinkle. Bakit violet ang... Alam mo lyrics nun, te? Twinkle, twinkle. Twinkle, twinkle. <laughs> Twinkle, twinkle, twinkle. Ay, antok na. Hindi ba kumigas? Hindi masyado nag-i-interact. talaga siya. Okay, normal daw to, guys. <laughs> Gusto niya kasi maglaro lagi. Ah, baby. Ano yun? Sorry na. Ay, tumawa. Ang baby. Ah, ah, ang baby. Work. Ayan, ayan. One, in. Yeah, yeah. Parang may dalang 7 kilos na ano. Free nakatawa. Kaya nakatawa? Naglalaro daw sila. Be, tutulog ka, hindi tayo kinalaro. Sabi niya, parang si mama. Okay, pagod na ba? <laughs> Mapa din. Ano ganyan? Hindi, may mixed bird na to. Pang zumba. Pang zumba. Okay, give up na po. Hindi po, tayo, hindi po natin napatulog. <laughs> Okay, tutulog muna ang mami at daddy. <laughs> Mamami muna. Mamami muna. Okay. Challenge failed. Ayaw niya. Wala ko ayaw pa Wala labanan. Ano? Paano mo na naman oh, tutulog? Mali ha, oh, mali. Kala mo mama. Okay. It's a fail mga ka-justers. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Hi mga ka-jesters! Ito po si Aya. Kabait naman itong baby na to. Kabait naman niya na si Aya na baby. Walang ganda-ganda naman. Ang cute-cute naman yung baby na. Aya na ba? Aya, Aya, baby, love. Ang bebe, bebe, love, Aya, love. Okay, back to the video. Hindi pa rin po siya umiiyak. Ilang minutes ko na siyang hawak. Kakagising lang yan. Anong sabi ng dog? Ang sabi ng cat, meow, meow, meow! Ang sabi ng bird, tweet, tweet, tweet! Huh? Hi everyone! My name is Hiraya. Hiraya Tulat Benjamin! Philippines! Ang sasali yan ng Miss Little Miss Philippines. Ah, pagkakakit ang batang are. Ay, ay, perya ano na yun ah. <laughs> yun yung tunog sa ano te, yung sa cellphone. Pag binuksan mo, ay, ay, ay, ano? oh. Nakaasar na sa akin. Ako sa mami, tweet. Ay, may gift pala ako sa'yo, be. Wait lang. Oh. Okay, may kukunin ko lang yung gift ko kay Aya. Ano niya nya Ano niya nya Yan, naging smile is mine. No, no, no, I have a gift for you, baby. I have a gift for you, Aya. This is it! At kay Tito Leo. <laughs> wow, ling-ling. Baby, Ang cute naman. Mami. Wow, thank you. Oh, okay, wow, so malinya-linya. Unboxing. Ano kaya yan? Ikaw mag-unboxing kayo, mag-unboxing. Mas excited ba yung tatay? <laughs> Ang tatay po, excited. Wow! Ano kaya ito? Ay, ang ganda! Oh. Okay, Uy, showing ganda. the adjusters. Ito yung malaki ng May shorts pala to? Ha? May shorts pala to? Oo, Ay, partner. Sinong happy? Parang yung ama. Oh. Gising yakain ka Wow! Di ba? Ikaw yan? Bibili din tayo nito. Meron ganito pang adult. <laughs> Excuse na ako para bumili. Ah, may ganito si Aya eh. Ganyan na ganyan si Aya. Gising, iyak, kain, tawa, laro, tulog, repeat. Yay! <laughs> Tuwan-tuwa ang papa. Kayo wow. naging yan. Jesus. Wow. Lalaki pa yan para ma masusuot niya na matagal. Hindi, mga 3 months na lang suot na niya. Cute. May pang mal, ano nga yan, may pang adult. Actually, order na ako ngayon. <laughs> okay, dito na po ang reception food. Thanks po sa pagluto ng ating mister. Benjamin. Hi. Thanks po sa papesto. Tikman natin ang luto ni Mister. Nire-reminis namin yung kasal mo. Tumang tuma, tuma, so, link in bio yung kasal nila. <laughs> Tapos may baby na ngayon. Oh, grabe! Sino tita? Ay. After Shifting dito din. Shifting. Okay, first batch po kami. So, kumusta naman ang buhay mag-asawa at firstborn? Pakakaadas na. Kuda serye. Alam na mo yun, Ate. Ano mo yung video ni Kong? Yung in-interview niya si Yo at saka si Chang Ben. Ayun da, yung parang before and after. Oo. I mean, nag-video na ba tayong tatlo ng, nung si ano pa kayo? Hindi pa, wala. jowa pa lang. Wala po. Wala ka pang vlog na. Pero hindi naman si Pablo, ano naman, di ba, bias mo? Bye, sir, sir. Bus Sa bias na mo yun. O, di ba kilala nila yun? Oo. Ano ba yun? Ang music video ng SB19? Bazinga. O, Ang nung- bazinga. Busing ko yung liquid. ka, he. Eh. Ye ano? gasolina, ye. Alam niya yun, ay. Ah. Naririnig niya. Comment sa pesto. Oh, joke. Oh, comment. Food review. Food review. Ano to, olive oil? Wala akong olive oil. Sabi ko, parang medyo mamantika. Ano olive oil? Oh, busa kaya pinapansin ko na. Ang mahal kaya ng olive oil. Ang pinaka-unforgettable ko eh, may pina-blind date sila sa akin. <laughs> Tapos, si Baby Mar. si Baby Mar. shout out. <laughs> Tapos, ano maya-maya naglabas ng listahan. Ito daw ang mga question and answer portion. Para mag, para Mag-getting to know. Mag-getting to know. Ready print pa kami nun. Galing office yung print na. Stress ko na sabi ko, Tea, alis ka. Bakit may pag-alis? Bakit may... <laughs> kahit minsan, awkward na awkward talaga ako nang nagsasagot kami ng mga 21 questions. Ah. <laughs> Pero tatingin mo ngayon, ngayong parang experience dater na. Wow. Shout out. Sa mga ginis ko. nung hindi nakapag-date ha. Two years na. Pero tingin mo, then, ano, hindi, hindi mo na kailangan nun, if ever. Yung mga 21 ah. questions. Uh -huh. Oo, 10 after nun, ang dami ko namang practice. <laughs> nakakatawa. First time ko yun eh. Parang... Ka, na blind date talaga. First time ko yung makapag-blind date. Nakakatawa. Te, kakadiri. <laughs> kakadiri talaga yung question, te. Parang nakakahiya. Yung push na push na. Yes naman, tigasin. Tanda mo yung cooking compares. Ah, oo. Oh. Promise. Natulog po siya, bagong gising po siya. Hi, Kaya, baby. Oh, gustong-gusto niya na. Oh, you don't cry, baby. Good afternoon. Aya, ah, huwag naman ikaw, ma'am. Oh, huh? vlogger yan eh. Vlogger ikaw? Vlogger yan si Aya, baby. <laughs> Aya. Oh. Anong pangalan ng anak ni Johnny Boy? Mavi. Mavi, mm. Mavi meet Aya. Mavi. <laughs> Ang cute ng buhok niya kaya doon nagtataktak ko. <laughs> Kaya, para siyang balot. Yung iba ano, ang kapal ng buhok. Oo, Manipis talaga buhok daw namin nun eh. Kahit ako. Peekaboo! Wow! Okay, let's... Peekaboo, I love you! The story of Peekaboo, I love you! Gusto <laughs> mo animated? Alright! Peekaboo, I love you! Open! Hmm. Peekaboo! love you. Got it! <laughs> Open! Wow! It's story time! Di ba ang commerce to? Parang nananakot. It's story time! Ika po! I love you! Betty, tingnan, titig naman siya. Mommy! <laughs> Mommy! Iiyak yung bata. La la la la, mommy! right. Next. Peekaboo, I love you. Puppy! Puppy! La la la la la, Papa P. Peekaboo, I love you. ano ba ito? Hindi ko alam yung story niya. Wala, wala. Peekaboo lang. Peekaboo, I love you. Ate! <laughs> Yun yung I love you! Grandma and Grandpa! Grandma, Grandpa, Peekaboo! Everyone says, you too! <laughs> Oh, Pika Pika Boo! I love you! ano ba? End of story! Ikaw! <laughs> Medyo kakaiba yun. Baka bangungutin. <laughs> I love you! You love me! We're all happy family! For bookings, please check the description below. <laughs> Hindi ko alam lyrics. <laughs> so, next book, next book. Next book, we have here the Taro! turtle, Taro, ano Taro, Taro, Taro, oh, Taro, Taro, pwede matanggalin yan. Ito? Oo. Oh, so cute! Race, race, race! Race, race, race! Amazing, right? Turtle! Ano kayo house na? <laughs> Water break. Turtle, come play with me! Ew! Oh my God! <laughs> This is a baby! Yay! Okay, our next program Pwede na to birthday party. Fair. Fair. <laughs> Tama, fair. Fair. Ay, fair. <laughs> Fair o fair. Sa amin kasi peras. Fair. Appear, appear, disappear. Disappear, appear. Appear, disappear. Okay. That's my third task for today. <laughs> Ang magmasa ng stories. Accomplish. Accomplish. okay, my next task is to Make bihes. Pero kay ikaw na lang, te. Baka magkamali. Eh, papalit na yung pampers. Oo. Uh uh-uh. -uh. Okay, time to change our diapers. Marunong ako mag-change ng diaper kasi sa mga aso. Siyempre. Iba pala yung binubuntasan pa ngayon eh. <laughs> Oo Una-una, kaya kaya. Eh. Nya, nya, nya. May timsong na ako sa'yo, baby niyo ba yun? Yung una-una ka. Teka, hindi kami natatawa kasi nag- kinanta niya lang beses namin kinanta. Sige, iisipan kita ng ibang kanta. Ah, man, ah, na-pressure ako. Naaya. Bi, gustong gusto niya talaga ang vlog. Gusto niya itong maging vlogger. Bibi <laughs> bap, ang bibi bibi bibi na aya aya aya. Why naman ang ganda-ganda niya ng bibi? Why naman ang ganda-ganda naman yan? Namig That's why may hashtag na. Sabi ko, Melba, video call na with Aya and Leon. Hashtag Ayon. Ayon yan! Magaling yung nag yung effects daw nito yung animator. Parang konti na exposure ni Jack. Oo. Okay na 'te second watch na namin 'to. Okay. Naiyak next Bazinga? May Bazinga na ulit. Tumain na siya. <laughs> Nagbasinggan na po si Aya. Nagbasinggan na, na si Aya po. Yes, mga ka-justers, it's already 10pm at ang daming nangyari. Nag-react kami sa bazinga ni Kring. Nahiram ko ang oras niya as a mother at uploaded na siya, so please watch. And ngayon, supposedly, iinom kami together lang pero hindi talaga pala carry yung ganon kasi si baby, pagising-gising. So, naka-baby monitor <laughs> ngayon si Kring doon. <laughs> Ayan o. Oh. <laughs> so, nandito siya sa amin in spirit. Then, nandito lang naman sa kwarto. Tapos, we're drinking Bale. Ako pala Bale. Si Leo Soju. At wawatch kami ng On The Job. Yung, yung bago. Ang gabay, panoorin nyo yun. Pangatlong beses ko na siya papanoorin ngayon. Pero, ang ganda talaga. At, share ko lang. Ang mga kainuman ko, nasa bahay, nila ako. Ngunit andun din sila. Binibidyo. Buhay mag-asawa, buhay baby. Okay, hindi pa po tapos. At sa wakas naman, ay hindi ko na, lang, hindi ko na sila ka-zoom. Ito na mga kainuman ko. At si baby Aya ay sleeping doon. no? ngayon lang pala nila ito na-discover na pwede yan. Yun talaga ang buhay mag-asawa. So, yes, we are gonna bond. Wow, kala mo naman. Maya-maya, iiyak eh, baby. After one hour. After one hour na paghihintay. So, see you again bukas. Marami kami active. Kala mo naman. <laughs> Dami energy. So, yeah, that's it for today. Tingnan natin kung may mga ganap bukas or next vlog or basta na. Ito na yon Good night.